السلام علیکم مرګرو زه محمد سلیم خان تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل د ټولو مخکې زموږ ریکویسټ دی چې زموږ دا یوټیوب چینل چې سبسکرایب کړئ د بیل آیکان سره هم خامخا وایي زموږ ویډیو چې دی هغه شیر کړئ د خپل ملګرو سره او چا چې شیر کړی یا سبسکرایب کړی دا ډېره مهرباني ملګرو نن ویډیو چې دی هغه د مطابق ته چې تاسو د ټولو نه اسانه طریقه وینډوز ټینک چې دا به څنګه اکټیویټ کوئ د هغې لپاره تاسو ته زه نن ښیم چې زمونږ دا ویډیو چې دا وینډو چې ده دا اکټیویټ نه ده دا تاسو ګورئ میسج ته راغلی چې پلیز اکټیویټ یور وینډو او دا اکټیویټ کوي نو دې سره چې دا کم لاندې تاسو دا تصویران وګورئ هغه ډیسیبل دي ګورئ چې هغه بیا کار نه کوي چې اکټیویټ شي بیا به دغه دغه چې چینجینګ تاسو کولی شئ نو ټولو مخکې خو به جي راشئ سی ایم ډي یو فایل دی چې په دې سرچ کې به ورکړئ په هغه به اوپن ایز ایډمنسټریټر کې کولاو کوي بیا دا فایل نه دی او درې دا به ان شاء الله زما په ډیسکرپشن کې زه ایډ کوم تاسو به دا غي نه راغستې شي دا یو درې فایلونه دي صرف دا به کاپی کړئ او په دې سی ایم ډي کوم دغه تاسو کولاو کړی دی په دې کې به پیسټ کړئ پیسټ کو انټر به وای د سره سره به تاسو ته میسج راشي چې سکسسفولي اپلوډ شو تاسو دا میسج راغی ګورئ د دې سره اوس دا بل چې د زدام کاپی کوم او په دغه سی ایم ډي کم دغه چې د وینډو هغه کې کاپی پیسټ کوم دا مم پیسټ کو دا میسج راغی چې تاسو فایل چې د سکسسفولي لوډ شو بیا اخر کې دا یو مړکه بل فایل دی دا هم کاپی او پیسټ باندې وکړئ ګوره دا وس ټوټل دغه چې دی زمونږ کار ختم شو د ټول نه ایزی ایزی د ټول نه ایزی طریقه دا ده چې بس تاسو وینډو چې دا اکټیویټ شو او ګوره اوس تاسو ته خیم چې هغه اکټیویشن کوم میسج چې زما په دې وینډو باندې هغه نشته دا ګوره مرکرو بالکل هغه غیب شوی دی ولې چې زما وینډو اکټیویټ شو لاندې کوم تصویران چې یا بیکګراوند ډیسکټاپ چې هغه تاسو اوس بدلولی شئ مخ وخت ډیمو اوس لایټ شي دي مطلب چې تاسو پکې چینجینګ کولی شئ زمونږ وینډو اکټیویټ شوه دا و د نن ویډیو امید لرم چې تاسو به خوښ شي دا مونږ ته میسج هم شو چې تاسو وینډو چې دا بالکل سکسسفولي اکټیویټ شوه نن ویډیو به تاسو خوښ شي پلیز زمونږ دا چینل چې سبسکرایب کړئ او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ډیره مهرباني السلام علیکم